А слово предоставляется Федорову Вячеславу Борисовичу, председателю управления межрегиональной общественной организации Центр поддержки социальных инициатив изобретательства и ремесленничества, мастер-грант, руководитель проекта, город Серпов, Московская область. Э, добрый день, э, дорогие друзья. Э, сразу же извиняюсь перед вами. Почему извиняюсь? У меня подготовлено, честно говорю, два варианта моего выступления чисто академический, он меня здесь написан, честно говорю. Но я посмотрел и за сегодняшний день э, понял, что здесь собраны люди, собрались, вернее, люди, которые не коллеги, а именно друзья и друзья-единомышленники. Поэтому разрешите э, э, не по первому варианту выступать, а по второму. То есть поговорить кратко то время, которое мне отпущено, о тех проблемах, но не как проблемах, а конкретно пути решения. Потому что наша э, позиция не обозначать проблемы, а делать, чтобы их не было, и искать пути решения. Ну, для начала, естественно, раз гости на э, московской земле к нам пожаловали, естественно, как Якубович говорит, это э, начнем с подарков. Это я дал материалы, подготовленные э, по, в рамках проекта «Подворье мастеров» Центра ремесел Южного форпост на Московской области, Серпухов, это форпост Московской области. Мы подготовили как раз материалы по ремеслам Московской области, Южного форпоста. Э, теперь перейдем уже к самой конкретике. Как делать? И креатив. Когда я втянулся в данный проект по подбора мастеров, ремесла народов, населявших наши нашу местность, то выяснил немаловажную деталь. Есть такое информационное поле, все вы знаете, это интернет. Без этого информационного поля, без этих технологий вы здесь э, собрались, но ну, мы с одного возраста. То есть невозможно без этих новых технологий, информационных технологий, разговаривать с молодежью. Правильно, им будет просто неинтересно. Значит, мы должны в своей работе уже применять эти новые технологии, интернет-технологии, IT-технологии. И почему я пришел как раз к созданию сайта «Мир мастеров», информационно-познавательный портал «Мир мастеров». оказалось, что не только на интернет-пространстве Московской области, но и на интернет-пространстве России нет специализированного интернет-ресурса именно народных традиций, народных ремесел. То есть чем мы практически отличаемся от других народов. Что это значит? Вот сейчас многие используют в спекулятивных целях русский вопрос. Ну, внимательно, друзья, посмотрите вот на своих соседей друг на друга. Кто скажет, что у каждого есть только одна кровь течет. Да мы все смешаны. То есть мы практически многонациональная нация. Поэтому наши традиции, наши ремесла как раз и основаны на многонациональности. То есть практически, если мы говорим о народных традициях, о ремеслах, и, естественно, мы должны проводить именно многонациональные э, позиции. Э, второе, почему, видите, наша всем любимая галочка «Народный фронт». Почему именно этот бренд, почему этот, самый, этот флаг? Ну, не от того, что моя общественная организация «Центр поддержки социальных инициатив изобретательства и ремесленничества» является членом Общероссийского народного фронта Московской области. Нет, не поэтому. То есть это практически э, реальная сила, реальный ресурс в настоящее время, который не только можно использовать, но и реально он делает именно в этом вопросе, чтобы не было спекуляций в национальном вопросе. И не было только одни проблемы, а были пути решения. Вот поэтому с этих позиций э, сейчас мы создали и разместили в интернет-пространстве новый информационный ресурс э, «Мир мастеров». Э, что более конкретно э, он представляет, что представляет? Мы развернули стенд, видели на входе, там более конкретно по этому порталу, и привезли одну страничку, чтобы живую страничку этого стенда. Видели диораму, кукольная диорама. Видели. И видели рядом женщина, которая делает эти куклы, кукол Галина Федоровна. Вот это одна из страничек нашего портала. Это маленькая страничка. То есть, другими словами, не используя интернет-технологии, невозможно разговаривать с молодежью. С молодежью нужно говорить на своем языке. И основные э, позиции, основные позиции. Здесь э, у коллеги из «Деловой России» прозвучало, что и, э, и у некоторых коллег, что мы можем предложить молодежи. Как раз используя того, что э, ну так получилось, много информации идет э, через нашу организацию по грантам, которые сейчас мы можем предложить молодежи. Есть, конечно, страничка гранты. Внимание, НКО. Здесь грант фонда Горчакова 15 ноября завершается подача заявочек. Это ваше финансирование на следующий год. То есть практически единственный интернет-ресурс э, не только Московской области, но мы говорим по Московской области, именно здесь сосредоточены гранты, то есть где взять дополнительные средства для ваших самых НКО. История становления русской мебели. То есть практически мы идем уже по ремеслам, которые культивировались на нашем пространстве. Естественно, мебельщики представлены. И дальше мы будем это самое развивать именно и это дальше направление. И мы сейчас э, пролистаем, э, я буду дальше говорить, э, помощница пролистает эти самые странички, просто пролистывайте. И практически здесь уже э, не просто креатив, не просто креатив, а новое направление идет, то есть использование интернет-технологий именно под брендом и под флагом, и с помощью, и внутри именно Общероссийского народного фронта. Почему? Э, ведь название такое – Народный фронт. То есть мы должны народные традиции защищать, мы, кто кроме нас. Именно мы используем уже новые интернет-технологии. То есть если реально э, Общероссийский народный фронт Московской области уже создал новый интернет-портал, которого нет на территории, информационной территории э, России. И почему я это говорю, что здесь еще с других регионов есть э, друзья, наши самые коллеги. Будем сотрудничать. Давайте сделаем общероссийским это самый порталом именно по народным традициям и ремеслам. Почему бы нет? Мы открыты это самое, к сотрудничеству. И э, в дальнейшем следующее самое э, предложение. Э, многие руководитель НКО, кто давно работает на территории Московской области, мы с вами там встречались, я просто напомню, в свое время отдел по работе с общественными организациями Министерства по делам территориального образования. Я работал как раз, вел взаимодействие с, с общественными организациями. И тогда по нашей инициативе был создан еще э, следующий можно сказать, э, шаг, это портал общественных объединений Московской области. То есть практически сейчас тоже это белая страница. То есть следующий шаг Народного фронта – это портал общественных объединений народно, э, Московской области. Поэтому не использ... я завершаю уже, не используя интернет-технологий, нельзя вести э, какую-то работу с молодежью. Нужно говорить на одном языке. Да и мы с вами не старики все-таки. То есть будем использовать интернет-технологии, будем использовать новые технологии, и мы как э, победим. Если кто-то э, заинтересовался сотрудничеством и дальнейшим, стенд мой развернут, я готов. И спасибо, что вы приехали, наши гости. Ну а Моск... Э, Московской областью будем сотрудничать. Не хотите, но все равно будем сотрудничать. Спасибо.